Lil Rush My video out already, yeah, hey Oh my vida was wollen die, mir ist nicht klar Ich lasse sie reden, mir ist egal Alles alleine aufgebaut Keiner hat an mich damals geglaubt Und ich seh den Moment, bleib geht Die Zeit vergeht so schnell, vor du dass es mir gut geht So viele Filme im Kopf, die ich dreh Aus eigenen Fehlern gelernt Schau noch von alles passiert Amigo, que pasa? Hasta idiota Befreie meine Seele Alles in calma, no palabra Keine Zeit für Drama, ne, ne, ne Baby, ich könnte dich déjà vu Handle danach, schaue zuerst zu Unterwegs mit der Crew Agenda ist voll an Rum vous. Oh ma vie.